Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, nous allons parler des deux nouveaux commandants légendaires qui viennent d'apparaître. Encore une fois, oui, des commandants légendaires, pas de commandants épiques. On attend vraiment que pour les free players, il y ait des commandants épiques qui sortent, mais ils ne sont toujours pas là, ces fameux commandants épiques. Ils en avaient parlé lors du dev feedback. Si vous avez raté cette vidéo sur laquelle on faisait une review du dev feedback, je vous mets le lien en haut, en description, en haut de cette vidéo. Mais regardez donc ces deux nouveaux commandants légendaires. On va enfin en savoir plus sur eux. Vous voyez tout en bas, les deux icônes sont apparues. Donc il s'agit bien évidemment de Léonidas Ier, commandant infanterie polyvalence défense, mais de Guan Yu, alors j'espère que je le prononce bien, Guan Yu, ça me paraît assez simple, qui est infanterie conquête compétence. Donc de nouveau commandant infanterie, on est dans un bon cycle, hein. on a eu archer, on a, on a eu infanterie, archer, on a eu cavalerie et maintenant on repasse sur l'infanterie. Évidemment, ils sont encore par paire et ça aurait été souhaitable qu'ils mettent un, un troisième et qu'ils mettent encore une fois un commandant épique que tout le monde puisse être servi. Donc comment déjà obtient-on ces deux commandants Alors c'est assez simple à savoir. Je me suis mis sur Leonidas, vous cliquez sur rajouter des têtes, il vous dit prochainement. Bon, ok, ça ne nous en dit pas plus. En revanche, sur Guan Yu, vous cliquez et il vous met roue de la chance. Donc forcément, Guan Yu, ça sera le prochain de la roue de la chance, après Takeda donc. Sur mon serveur, il reste un tour de Takeda. Certains ont déjà eu les trois tours de Takeda. C'est pour ça qu'on a les nouveaux commandants qui apparaissent. Et pour 1er, donc, ça sera forcément dans le plus grand gouverneur, dans le MGE. Donc forcément, vous pourrez l'avoir après Attila. Ceux qui ont déjà eu trois fois Attila vont donc avoir normalement Léonidas Ier. Parfois, ils font un tour de plus, hein, que ce soit de roue ou de euh, MGE, ils font un tour de plus de, plus grand gouverneur. Donc euh, on peut l'avoir quatre fois, puis au bout de la cinquième, Leonidas Ier. Mais il est fort à parier que la prochaine fois, ça sera Léonidas Ier. Donc, alors, commençons par Léonidas Ier, la petite review sur lui-même. Alors, comme je vous le disais, infanterie, polyvalence, défense. Alors, j'ai bien regardé, on n'a aucun commandant euh, équivalent infanterie polyvalence défense. Ce qu'on a qui s'en rapproche, alors qu'est-ce qu'on a qui s'en rapproche Je crois qu'on a, euh, non c'est pas Barca, on a infanterie, polyvalence défense, on a infanterie, garnison défense, donc euh, on a Richard. Mais c'est celui qu'on est le plus près hein, dans, dans l'infanterie. Infanterie, garnison défense, on a Martel aussi. Mais euh, les autres, euh, infanterie, polyvalence, attaque. Donc vous voyez, c'est euh, ils essayent de faire des arbres originaux bien évidemment pour apporter quelque chose en plus des skills. Donc justement, venons-en aux skills. Qu'est-ce qu'il a comme compétence selon nidas Est-ce que ils l'ont accès vraiment défense avec un arbre défense en plus et polyvalence Est-ce qu'ils l'ont accès attaque Est-ce qu'ils l'ont accès open field, PVE Sans l'arme maintien de la paix, ça paraît peu crédible. On va voir ça tout de suite. Donc son premier skill, roi de Sparte. J'espère que nous n'aurons pas trop de problèmes de traduction ou d'application de pourcentage euh, là-dessus et qu'il n'y aura pas de bug et qu'ils ne vont pas le patcher comme ça arrive très souvent. Donc on le voit, ce commandant ne peut être utilisé que dans les royaumes qui sont ouverts depuis plus de 240 jours. Donc voilà, c'est devenu la base. On était précédemment sur 120 jours avec euh, des commandants comme, comme, comme, euh, comme Alexandre. Maintenant, on est passé donc sur 240 jours depuis Attila et Takeda. Évidemment, les commandants euh, les plus anciens comme sont accessibles aux nouveaux serveurs, mais pas les plus récents. Dommage pour eux, mais il faut bien qu'il y ait tout le cycle des commandants qui passent en MGE, en roue de la chance, etc. Donc c'est un petit peu compréhensible. Donc, regardons Roi des Spartes augmente la santé des troupes dirigées par Leonidas Ier de 10% pendant 3 secondes, inflige des dégâts jusqu'à 3 cibles dans une zone en forme d'éventail, donc on est sur un commandant de zone à 3 cibles, multiplicateur de dégâts de 200 au niveau 1 encore une fois, les cibles sous les effets de silence ou réduction de l'attaque subissent 50% de dégâts supplémentaires. C'est intéressant puisque là, les cibles sous effet de silence ou réduction de l'attaque subissent 50% de dégâts supplémentaires. Pourtant, ce skill-là ne met pas de silence ou euh, de réduction d'attaque aux ennemis. Donc c'est intéressant de se dire que il y a un skill qui va être complémentaire, soit avec un autre commandant qui sera secondaire ou primaire, soit avec lui plus tard dans sa branche comme on va le voir, qui va pouvoir permettre d'augmenter encore davantage le multiplicateur euh, de dégâts directs donc on le voit là en tout cas, c'est que ça va que jusqu'à 600 en multiplicateur de dégâts et le bonus de santé jusqu'à 30%, c'est pas énorme. C'est euh, vaut mieux le 50% avec le 50% on monte à, 1200 de dégâts directs, c'est quand même beaucoup mieux. Là, c'est pas énorme. Bon, c'est sur 3 cibles certes, mais c'est pas énorme comme bonus, donc c'est pas vraiment un, un gros skill de DPS, mais c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième skill, 300 Sparte. Quand l'armée menée par ce commandant n'est composée que d'unités d'infanterie, normal, on est sur un commandant d'infanterie, augmente la défense de 10% et la vitesse d'obtention de rage de 5%. Ça va jusqu'à bonus de défense de 30% et vitesse d'obtention de rage de 15%. Donc là, c'est quand même extrêmement intéressant puisque on va pouvoir enchaîner les compétences actives avec un bonus de rage de 15%. Donc ce commandant qui soit en primaire ou en secondaire, il va quand même avec ce skill-là à fond. Moi, personnellement, c'est rare, mais je le trouve plus intéressant que le premier skill, car là, on va vraiment enchaîner euh, avec le fait qu'on obtient de la rage à 15% plus rapidement. On va vraiment enchaîner les skills, et là, ça peut être vraiment un skill extrêmement puissant s'il est bien utilisé. Troisième skill, honorable sacrifice. Quand l'armée menée par ce commandant a été réduite à moins de 50% de sa force, il y a une chance d'obtenir un bouclier en cas d'attaque subie, multiplicateur de dégâts 600 pendant 3 secondes. Tant que le bouclier perdure, augmente l'attaque des troupes de 3 secondes. Donc un skill euh, somme toute classique qui rappelle euh, le skill d'Alexandre par exemple. On a un bouclier de 800 une fois au maximum et un bonus d'attaque de 15% lorsqu'on a ce bouclier qui va durer 3 secondes. Bon, voilà, on n'a toujours pas de skill de silence. C'est Là, c'est encore de la protection avec un, petit bonus d'attaque, un petit bonus d'attaque non négligeable, à hein, 15%, mais c'est pas énorme, on a déjà vu beaucoup plus. Donc là, on n'a pas non plus une dépense en termes de DPS, je dirais, enfin pas une dépense, mais un bonus, pardon, en termes de DPS énorme. Le quatrième et dernier skill, sur la carte, les attaques de Léonidas er ont 25% de chance d'augmenter tous les dégâts infligés par ses propres troupes de 5%, dure 5 secondes et s'accumule 4 fois. Donc là, ça peut monter jusqu'à 10% et ça s'accumule 4 fois. Là, c'est un skill de DPS qui est quand même intéressant en compétence passive. Donc, sans être individuellement toutes ces compétences, des compétences énormes en termes de DPS, on a quand même un commandant intéressant qui fait quand même euh, pas mal de dommages euh, au final. Faudra tester sur la carte pour, euh, comparer, comparer à des, DPS stealers vraiment comme, Alexandre ou en archer comme Edouard qui est vraiment lui très puissant. Alors, l'expertise, excusez-moi c'est sur l'expertise qu'on a du silence Quand l'armée menée par ce commandant était réduite à moins de 10% de sa force augmente tous les dégâts infligés de 400%, c'est énorme, et augmente la réduction des dégâts de 50% pendant 10 secondes. Cet effet peut se déclencher qu'une fois après que l'armée a quitté la ville. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire que lorsque l'armée de euh, Léonidas Ier est pratiquement euh, morte, elle va donc dès qu'elle va tomber en dessous de 10%, 1, vous allez avoir un bonus de dingue, 400%, donc tous les dommages multipliés par 4. En plus, une réduction de 50% des dommages subis pendant 10 secondes. Donc là, c'est un petit peu un champ du signe, mais c'est vraiment énorme. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'après ça, en tout cas, il faudra la rentrer en ville, que vous soyez victorieux ou perdant. Si vous êtes perdant, vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes victorieux grâce à ce skill, il va falloir rentrer les troupes de 1er en ville. Parce que forcément, euh, ce skill-là ne pourra plus se déclencher. Donc vraiment, là, dès que vous êtes arrivé à 10%, c'est ce qu'on fait en général tous, mais parfois on va au bout du bout du bout. Là, faut la rentrer parce que la troupe, elle aura plus euh, son skill fatal. Donc ça, c'est vraiment un skill ultra intéressant. Certes, c'est un skill de fin. C'est un skill qui peut euh, vraiment faire euh, basculer la bataille en haute faveur. Mais en tout cas, là, on a un bon gros commandant infanterie open field et qui va avoir un dernier skill qui se déclenche et qui va faire très très mal puisqu'il va multiplier par 4, par 400% euh, tous les dommages. Donc c'est vraiment très très intéressant comme expertise. Et en plus, vous remarquerez qu'elle n'est pas liée à un autre skill. Donc euh, c'est assez rare, c'est une expertise euh, à part entière, qui est un skill à part entière. Et donc elle, est, elle est vraiment intéressante. Et donc là, quand on va la voir, j'essaierai de le débloquer sur le MGE. On va vraiment pouvoir faire un arbre intéressant, je pense, principalement en infanterie polyvalence et avec un petit peu de défense euh, très probablement pour améliorer, euh, je dirais, euh, sa, puissance de tank pour résister aux attaques. Donc passons maintenant au second commandant. Alors, est-ce que on va avoir un effet de silence sur Ganyu Est-ce qu'il sera capable de faire ça Je vous rappelle là ce skill là, le deuxième skill, ah non c'est le deuxième ou le premier, le premier skill, les cibles sous effet de silence ou de réduction de l'attaque subit 50% de dégâts supplémentaires. Donc la réduction de l'attaque, on l'a bien ici, mais c'est le silence. Je me demande s'ils ils l'ont mis quelque part. Parce que vous voyez, la réduction de l'attaque, on l'a ici déjà. Donc 50% euh, de réduction d'attaque. Donc Bon, de non, pardon, on l'a pas ici. On, ce qu'on a ici, non, c'est 50% de réduction de dégâts. Non, non, donc on l'a pas du tout. On l'a nulle part. Je revérifie. 50% de réduction de l'attaque, bonus de dégâts bonus d'attaque. Non, non, donc on n'a vraiment pas de réduction d'attaque nulle part, bonus de santé, non. Donc, est-ce que c'est sur Ganyu qui nous ont mis un effet de silence ou une réduction de l'attaque On va le voir, ce qui voudrait dire que ce serait euh, euh, le, binôme, qui est parfait, puisqu'il l'aurait vraiment fait pour être ensemble. Sachant que récemment, tous les commandants qui sont sortis ensemble étaient un peu faits pour, euh, aller ensemble. Donc, faisons une petite revue de Ganyu, Donc, infanterie, conquête, compétence. Qu'a-t-on en infanterie qui pourrait se rapprocher des skills de Guan Yu. Alors déjà, on n'a pas vu les épiques, mais infanterie, garnison, compétence. Euh, donc on a infanterie, garnison, compétence qui est très proche, hein, puisque euh, sur euh, on a que la garnison d'écart, on a infanterie, conquête, compétence. Donc la seule skill d'écart serait conquête et garnison. Euh, donc euh, c'est, il reste très proche de, de en termes en Après avoir conquête, il y a un ou deux points, enfin deux skills qui sont vraiment intéressants. Voir si on va aller les chercher. On va voir les skills et voir sur quelle branche on s'étendra en principal a priori. Hein. Après, ça demande bien évidemment d'aller plus loin là-dedans et de faire quelques tests pour avoir un arbre vraiment fiable. Alors, ce premier skill, Condition de rage 1000, donc on est standard, on n'est pas comme sur Edouard euh, où on est à 1350. Inflige des dégâts directs jusqu'à 3 ennemis dans une zone en forme d'éventail. Classique, on est toujours là sur un commandant de zone. Donc on a deux commandants de zone. Les deux ensemble, ça peut faire très mal, comme d'habitude quand on cumule les commandants de zone et réduit au silence les cibles pendant 3 secondes. Le voilà. Donc dès le premier skill, on voit que Saint de la guerre de Guan Yu Guan Yu wow, Guan Yu est vraiment fait euh, pour aller avec euh, Léonidas premier. puisque on a une réduction de silence pendant 3 secondes qui va cumuler qui va se cumuler avec euh, l'effet le skill numéro 1 de Leonidas. Donc là, parfait, un parfait binôme. Alors lequel en premier, lequel en seconde Bonne question, on va, en discuter après. Donc, euh, euh, lorsque Guanyu est le commandant principal, le multiplicateur de dégâts est de 1100. Donc là, on a un effet de silence. Euh, il réduit au silence les cibles pendant 3 secondes. Et on a sur 3 ennemis un multiplicateur de dégâts qui va jusqu'à 2000 lorsque Wan est commandant principal. Et qui va jusqu'à 1000 lorsqu'il est commandant secondaire. Donc là, a priori, on mettrait Wan en commandant premier et Leonidas en commandant second. Donc, deuxième arbre. Lors de l'attaque de garnison, augmente de 3% les dégâts d'attaque normale. Donc là, c'est pour les attaques de ville. Les attaques normales ont 10% de chance de réduire l'attaque d'une cible en 10 secondes. Bon, ça, c'est un skill euh, vraiment euh, que euh, moi, j'utiliserai peu. Puisqu'il s'adresse que vraiment aux attaques de ville. Et ça arrive que dans le KVK. Et que pendant les 20-25 derniers jours de KVK. Puisque vous êtes tous prêts. Normalement, on est tous plus ou moins sur des royaumes en paix. Troisième skill, le meurtre de Wang Xiong augmente l'attaque des unités d'infanterie de 10% et la vitesse de marche de 3%. Lorsque vous quittez la bataille, Guan soigne en partie, les blessés légers, facteur de soin de 500. Donc bonus d'attaque qui va jusqu'à 30%, bonus de vitesse de marche de l'infanterie qui va jusqu'à 15% et facteur de soin qui va jusqu'à 1000%. Donc bon, très intéressant, un bon skill, bien, on fait bien du DPS et on augmente bien la marche de l'infanterie, ce qui est très intéressant puisque c'est une unité qui est relativement lente, surtout par rapport aux cavaliers. Et vu que c'est euh, des tueurs de cavalerie, l'infanterie, il est bon de pouvoir les rattraper ou de marcher suffisamment vite pour leur faire des embuscades. Quatrième et dernier skill avant l'expertise, l'arme courbe du dragon vert. Lorsque la compétence Sainte Guerre, donc Sainte Guerre c'est la première, Sainte de la Guerre, pardon, Lorsque la compétence Sainte de la guerre touche une cible, il y a 50% de chances d'infliger des dégâts supplémentaires avec un multiplicateur de dégâts supplémentaires qui va jusqu'à de 600 jusqu'à 1000 à la cible. Lorsque la compétence touche deux cibles ou plus, il y a 50% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires avec un multiplicateur de dégâts supérieur de 800 et qui va jusqu'à 1400. Lorsque ces compétences infligent des dégâts supplémentaires de cette façon, Guan Yu obtient P5 de rage supplémentaire chaque seconde pendant 3 secondes. Donc on ne sait pas combien, euh, mais en tout cas il obtient un bonus de rage supplémentaire. Donc encore une fois, là on a un commandant zone, donc forcément avec le skill Saint de la guerre, il va faire plus de, cibles, il va faire jusqu'à 3 cibles. Donc quand vous êtes en open field, c'est vraiment du pain béni. Donc là on est sur deux commandants vraiment faits pour les combats KVK ou euh, Canyon vraiment de l'open feed là, puisque lorsqu'il va avoir de plus de plus de une cible, ils vont vraiment exploiter à fond tout leur skill. Et là, on a vraiment un commandant bien puissant pour euh, le KVK. Et l'expertise, cavalier solitaire, chaque fois que Guen Yuan Guan Yu, ouais, je veux vraiment pas le dire celui-là, hein. obtient un bouclier, il augmente aussi les dégâts de sa compétence active de 15% pendant 3 secondes. Chaque fois que Guan Yu quitte une structure, il augmente sa vitesse de marche de 100% pendant 3 secondes. Donc là, ok c'est cool quand il quitte une structure, c'est bien pour aller rapidement au, combat, c'est pas un truc de dingue non plus, ou sinon de faire du, du jump de mine en mine bien évidemment, ou de flag en flag, donc c'est bien pour fuir, c'est bien pour aller rejoindre un point, c'est pas je dirais la compétence la plus intéressante. En revanche, chaque fois qu'il obtient un bouclier, il augmente augmente les dégâts de sa compétence active de 15% pendant 3 secondes. C'est énorme, donc, parce que ses compétences actives vont bien augmenter. Et si vous regardez, il y a pas, il se met pas de bouclier, euh, Ganou. Il y a nulle part. Regardez. Skill 1, pas de bouclier. Donc inflige des dégâts. Ganou, le commandant principal, multiplicateur de dégâts. Skill 2, pas de bouclier. 10% de chance de réduire la cible. Skill 3, pas de bouclier. Et skill 4, pas de bouclier. Donc, on en conclut que vraiment l'expertise de, Guan Yu va vraiment se cumuler avec le premier skill de. C'est le premier skill qui va donner un bouclier. Non, c'est c'est quand l'armée passe commandant. Est-ce que c'est l'expertise quand l'armée Non. C'est quel skill On l'a bien vu sur la carte. Bonus de dégâts Non. Bouclier, donc c'est vraiment, ça se cumule à honorable sacrifice. Donc là, on a deux commandants qui vont se croiser chacun avec un skill. Le premier va être sur Leonidas, roi des Spartes, qui va avoir un bonus supplémentaire quand il y a un silence. Ce silence va être apporté par Guan Yu. Et à l'inverse, Leonidas va apporter un bouclier à Guan Yu qui va permettre à Guan Yu justement d'avoir ces compétences actives qui font 15% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Et au hasard, est-ce que 3 secondes c'est la durée du bouclier Et 3 secondes c'est la durée du bouclier. Magnifique, magnifique. Donc là, on a deux commandants qui vont parfaitement ensemble. Personnellement, au vu du premier skill notamment, mais également de l'arbre infanterie compétence, je mettrai Guan Yu en premier. Je forcerai évidemment sur le trait compétence et infanterie, et peut-être un petit peu en conquête, encore une fois ça à voir. Et je mettrai donc Léonidas en second, on respecte un petit peu la dynamique puisque bien souvent, les commandants qui sont dans la roue sont des commandants premiers, les commandants qui sont au MGE sont des commandants seconds. Alors c'est pas vrai pour tous les commandants puisque Attila par exemple, qui est le dernier du MGE, ce du plus grand gouverneur, lui va bien évidemment en premier et Takeda en second. Je dis bien évidemment parce que c'est comme ça que je les utilise et c'est comme ça que je vous ai conseillé de les utiliser. Donc vraiment là, on a deux commandants c'est la première fois que je vois vraiment deux commandants qui se complètent aussi bien et qui ont des skills qui font appel à l'un l'autre dans les deux sens. Donc d'habitude, c'est pas aussi clair que ça. Si vous regardez effectivement sur les anciens commandants, moi je n'ai jamais vu vraiment, comme je vous le dis, des commandants qui se complètent autant. Là, on a vraiment une combinaison qui semble parfaite. D'un autre côté, il faut bien motiver les plus grosses baleines à aller chercher ses commandants puisqu'ils doivent euh, déjà avoir euh, leurs 10 commandants expertisés légendaires. Donc c'est très intéressant, ça serait vraiment vraiment bien qu'ils fassent deux commandants épiques minimum qui se complètent autant que Guan Yu et Léonidas premier, car là vraiment moi il me donne envie de les jouer mais c'est le but hein. leur but c'est de faire sortir des commandants et qu'on ait envie de les prendre évidemment euh, je les aurai pas tout de suite puisqu'il faut déjà attendre qu'ils soient disponibles et en plus, euh, j'ai d'autres commandants à monter. Euh, je dois encore finir Alexandre, comme vous le savez, puisque je suis en train de focus Alexandre. Mais en tout cas, là, on a deux commandants infanterie vraiment énormes. J'espère que les prochains seront vraiment des épiques. Si ce n'est pas des épiques, normalement, ça se retombera sur euh, des légendaires archers. Euh, donc, euh, on va bien voir ce que seront les prochains. Mais en tout cas, là, ils nous ont donné deux commandants vraiment avec des skills intéressants, originaux. Ils sont quand même bien cassés la tête pour avoir cette, euh, ce croisement et cette complémentarité, plus que ce croisement, cette complémentarité entre tous les commandants. Et c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, je les trouve vraiment intéressants et je suis impatient de pouvoir les voir sur le champ de bataille open field, ce que ça donne, à mon avis, même si ce n'est pas les plus grands épaisseurs, lorsqu'ils font, qu'ils vont très bien tanker et ça va être même s'ils ne se soignent pas, donc ça sera pas aussi, euh, ils seront pas aussi forts qu'un Richard en tank, mais là ils ont quand même des beaux skills et des bons arbres complémentaires. quand on a les deux ensemble expertisés, ça doit faire vraiment très très mal.